Uite, m-a apucat improvizația în frigul ăsta <laughs> și vreau să-ți improvizez despre a citi. Uh, pentru mine a citi este a călători în timp, a evada din realitatea în care ești. Nu am să uit niciodată când eram adolescentă, nu-mi plăcea să fac lecții și mă uitam uh, după o carte bună. Le aveam întotdeauna cărțile pe care le citeam de desubtul caietelor de matematică <laughs> Era cea mai frumoasă evadare uh, în timp. Jules Verne, uh, când am citit când eram mică, Tez Duberville, uh, ce să mai cireșari. Eram acolo, trăiam odată cu ei. E super să citești. Acum uh, citesc foarte multe postări pe Facebook. Sper să mă reapuc de citit. Tu ce citești așa zilele astea? Ceau!